Fort Social és el projecte de la taula d'entitats del tercer sector per apropar l'acció social i la tecnologia, no? dos mons que sovint estan o han estat eh, molt separats i que bé, a poc a poc el que intentem treballar és per que les entitats socials entrin més en aquest concepte de digitalització o transformació digital. Fem dues tasques principals. Sí. Primer de tot, crear comunitat. No? O sigui, creem comunitat a partir d'aquesta divulgació que fem, creant espais de trobada, tenim una comissió de seguiment o espais on fem crida dins del sector perquè els responsables d'innovació de les entitats o aquells que els hi toca lidiar amb la tecnologia dins de les entitats es puguin conèixer, trobar-se i poder saber una mica la seva visió i les seves necessitats i després generant també espais de trobada amb el propi sector tecnològic. No? Properament, el 18 de novembre, doncs farem l'Enfort Social Day, que és un dia anualment, un esdeveniment que fem per cridar aquestes dues parts. No? Posem un tema sobre la taula i davant. A banda, com et dic, divulgant projectes, fomentant esdeveniments d'unes i altres bandes, tecnològic i social, i participant en projectes que volen liderar empreses i que volen fer arribar al sector social d'alguna manera, doncs actuem una mica de facilitadors o canalitzadors d'aquests projectes que al final, al final els fan les pròpies entitats. Diria que la, la necessitat principal de per què tenir un projecte com aquest en el sector, en el sector social és perquè eh, la innovació no estava dins les visions estratègiques de les entitats, o de moltes entitats, per una qüestió per qüestions diverses, per qüestions de recursos, per qüestions de prioritats o pel que sigui, i eh, a dia d'avui sabem que la tecnologia ens pot ajudar molt a maximitzar l'impacte de l'acció social i per tant creiem que això ha d'introduir-se en l'estratègia pròpia de les entitats per tal de construir un camí que sigui de futur. No? Eh, si no, eh, la digitalització farà que quedem obsolets molt més ràpid del que, del que anys enrere passat.